Tiani sayuru kuri baro pilato jesure thana dustiri hire. Toa dustichi tomu ase tiro le thana le hire. Thana tusu tina bosta soro dale tusu jesu daspu be dupa yul hire. Dupa yul tusu putu aja su tiro baro le tiro le sa. Pai tare tiro kai suduka onse ni buhu peri hire tina. No anotaga, udio masa putoro no anotaga. Ni buhu pe jesu wude kamari hire. ayo apari tuli pilato huyo masakapu a tinale once ni yore ti oga musa ariore nya buri mañana ahi le musa ma siti le musa ka ai tirore na taitai ni Ni mire tiro tuanite su chita jesu bosta soro bisariro kuita ya su ti barre sariro uihiriro vihatare toa vihata chi pilato tinale once seni ne Nyunga, a iro tira tiro, tiro. ni de Pilato. Toanito se chư pues, a sacerdote pues, a toa, Juanma que cơ a khổ tây là sura a Jesús sa por Cruz apu a cruz apu a Ni sa nhớ tina. Tiro ne pu de Mariana. Ahina musa pasita tirole naga. nanga. Ahina musa ta cruza de cruz apu Ni de Pilato tina tiro to basi ko a m a k k m a k k no hiha niatire. Tire to anikin sandustia se tiro re w a h a t u s t i r a Nire tina pilato re. Tianichi tioro topano to kuiro yidoro kuya wa are pilato se. Ahiro paritu to upure mahanesa hesure onse ni sinituri hire toa. No omaskari hiharimu. Niri hire pilato hesure. Toani sinitu pachita hesutiro re j i t e r a r i hire. toa aje tera chenye no pirato tiro le ose ne sini tu namol hire jure ju tera hare mu ju mu ne pere e hiri dole bio maksiha ajo mu ne cruza pu kapu duh ti maksiha ju tire maksiha hari mu nini hire pirato jesure Kwama ke mana to dustiera chen, jere nyana joa pe dustiera bua mu. mana. Jiranye tutinane nyoirose menyudoro nyanon buiri tira. hesu Pilato re. તો અનિશ્ચિત pilato se સેતિરોલે વિયોદો vio તો આ વિયોદો payeta parituri judío masa once ni sanyin cure Jesús putoro pues, hi hanino mani hi pitina pues, bui putoro pues, hirirore Roma makarirore nitu tiriro tiro. ahí que tiro de vio que maka mani bui putoro ni tu tiriro hika ni sanyin cure judío masa pilatore tiani teoro Jesús wi hirirore naviata Buididare duztiro taro, todu iripatai nukusire pilatose. Toito buididare duztiri bat, eta mene, ti joari bat, hau dio masan, zain jaun mene, gaua eta amatile. Ti datso, paskoa datso, bozen emu, zaitsutik hire, zain, kanonri datso hile. Ti pare, koari pabaro hile, nukus, tutsu, pilato, masane, onsen nintzak gure. Ariro, tirabu, saputoro, niretiro. Toan itutuak, hau dio masan, Ose Nisan Yuruskure. Yalia Harutiro, Yalia Harutiro, c r u s a Pukapu awa Hangatirore. Nisan Yuruskure Tina. Musapu Toro Tohipa c i t a t i r o le c r u s a Pu, Kapua, w a h a d u s t i h a r i m u s a Nire Pilato. t u a n i c h Tiwa ose n i j e Tire Sacerdote Aputoa. Manhipitina, Bui Putoro, Roma Mascarirota, Saputoro Hira. Pairo Putoro, Sale Mariana. ni yetire sacerdote apuitoa, tianidu curi baro pilato jesure eh, cruza pucapo a tiro, tirole ware tinale, tirole tinale